Pada episode 14 drama Penthouse Season 3 terdapat banyak sekali scene yang membuat semua penonton-tonton terkejut bahkan tak menyangka jika akan seperti itu. Pada saat Ha Eng Byul memberikan kesaksiannya di pengadilan, Ha Eng Byul benar-benar membongkar semua kejahatan yang telah Chon So Jin lakukan. Chon So Jin sama sekali tak bisa mengelak saat mendengar pengakuan Ha Eng Byul. Meskipun begitu, Chon So Jin masih tetap berusaha untuk membela dirinya agar tak mendapat hukuman yang berat. Chon So Jin sempat menyangkal hal-hal yang diucapkan oleh Ha Eng Biul lewat pengacaranya. Namun Ha Eng Biul bersikeras mengatakan jika Chon So Jin memang bersalah. Bahkan Ha Eng Biul juga menyalahkan dirinya karena Ha Eng Biul menganggap Chon So Jin melakukan semua itu untuk dirinya. Sidang pun sempat berjalan dengan ketegangan antara Ha Eng Biul dan Chon So Jin. Namun tetap saja pada akhirnya Chon So Jin tak bisa mengelak dan menangis di tengah persidangan. Chon Jin benar-benar hancur karena putrinya sendirilah yang akhirnya menghancurkan hidupnya dan membuatnya masuk penjara. Setelah memberikan kesaksian, Ha Eng Biul kemudian mengeluarkan sebuah kalung dan mencoba untuk bunuh diri menggunakan kalung tersebut. Semua orang terkejut melihat aksi Ha Eng Biul tersebut karena tak ada yang menyangka jika Ha Eng Biul bisa seperti itu. Darah pun mengalir deras di tenggorokan Ha Eng Biul dan membuatnya tak sadarkan diri. Hang Biul pun segera dibawa pergi oleh petugas untuk diselamatkan. Chon So Jin yang melihat putrinya mencoba bunuh diri di depannya semakin membuatnya terpukul dan tak bisa berkata apa-apa. Chon So Jin benar-benar hancur dan tak bisa melakukan apapun. Chon So Jin pun akhirnya dijatuhi hukuman di penjara atas dasar bukti video dan kesaksian Hang Biul. Sementara itu, beruntung Hang Biul masih bisa diselamatkan dan tak meninggal dunia. Haeng Byul kemudian menjadi penyanyi di gereja dan memutuskan untuk Hiduo Bahagia menjadi bagian dari gereja tersebut. Haeng Byul benar-benar terlihat bersemangat dan menjalani hidupnya tanpa tekanan sedikit pun.